Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a aștepta. Uh, mulțumesc, Mișa. Sunt tot la cursul de NLP, așa că o să mai auzi voci. Uh, ideea este că pentru mine a aștepta este ca atunci când particip la un cross, îi lași pe toți să alerge în fața ta, apoi tu te mai și plângi că ai pierdut și e păcat să aștepți. Pentru tine ce înseamnă a aștepta? Ceau!